Gaufridus pecuniam vult. Gaufridus nunc duos oculos et nasum habet. Est ne laetus? Non est laetus. Gaufridus est tristis, quia pecuniam non habet. Gaufridus eam, pecuniam, vult, quia pecunia Galfrido placet. Pecunia Galfrido maxime placet, sed pecuniam non habet. Bauser est imperator. Pecuniam habet quia imperator est. Bauser est laetus. Scilicet imperator pecuniam habet ube est bauser bauser est in castello gofridus pecuniam in castello videt pecuniam volt sed bauser eam pecuniam habet gofridus ad pecuniam it gofridus ad castellum it. Nunc Gofridus pecuniam non videt quia castellum est altum et Gofridus est brevis. Eheo. Bauser ridet. Bauser <laughs> ridet. <laughs> quia Gofridus pecuniam volt at known habet eam non videt sed gofrimus aliquid videt quid videt aurum videt nunc gofridus aurum habet et laetus est aurum quoque gofrido placet